саламатсыздар оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз сегізінші сынып физикасы 19 тоғызыншы параграф электр зарядының сақталу заңы жалпы өткен сабақтарда біз қарастырдық яғни жаңа тарауды бастадық электростатика негіздері деген тарауды бастадық соның ішінде енді екінші тақырыбымыз иә өткен сабақта айттық заряд дегеніміз не зарядтың сақталу заңы деп отқанымыз не жалпы заряд қалай ә, пайда болады зарядтары нешеге бөлінеді деген сұрақтарға керемет түрде өткен сабақта біз сіздерге көрсеткен болатынбыз ал енді бұл екінші ә, электростатиканың екінші сабағы яғни электр зарядының сақталу заңы және ә, кулон заңы деген тақырыптарды қарастыратын боламыз ол кеттік олай болса бастаймыз жалпы тірек сөздер бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі тірек сөздеріміз ол зарядтардың сақталу заңы дегеніміз не деген сұраққа жауап бере алатын боламыз одан кейін барып кулон заңы деп отқанымыз не және айнымал таразы деген не деген негізгі тірек сөздерге сұрақтарға жауап беретін боламыз бұдан кейін осы айтылған тірек сөздерге ә, мәліметтер сіздерде болады және сұраған кезде жауап бере алатындай боламыз деген сеніммен айта аламыз так олай болса кеттік бізде бірінші болып екі зарядты жақындатып қалпына келтіру яғни өткен сабақта айттық қой зарядтан сақтау заңы не екендігін иә? ал енді бұл жерде зарядтарды түйістіріп қайтадан бастапқы орнына алып келу деген бар мысалы ә, мынандай қарайтын болсақ екі зарядты түйістіріп қайтадан бастап қорын алып кел дейтін болса зарядтар не істейміз екі зарядты қосамыз бөлеміз екіге сол кезде заряд біріміз тең болады бірдің мәні шығады мына жерде және заряд екіміз тең болады тағы бір мәні шығады екеуінің мәні бірдей болады мысалы бұған бірден бір мысал келтірсек мысалы ә, алматыда иә алмат деген оқушыда қолында ә, бес алмасы бар иә ал ә, <clears throat> жанында абай иә абайдың қолында неше алмасы бар дейік жеті алмасы бар дейік иә ә, осы екеуінің алмаларын түйістіріп қайтадан бастап қорын алып келетін болсақ яғни ол деген сөз екеуінің алмасын қосасын беске жетіні қосамыз иә сол кезде неше болады 12 бола ма 12 одан кейін барып екеуіне қайтадан бөліп берген кезде дәл ортадан бөлінеді алты алтыдан иә яғни алматыда да алты алма абайда да алты алма яғни түйістіріп қайтадан бастап қорын алып келді деген сөз осылай түсіндірсек болады иә яғни мына жерде тағы ашып көрсеттік мысалы неше заряд берсе дәл кете береді бүкіл зарядтарды қосамыз неше заряд болса сол заряд санына бөлеміз мысалы мына жерде 10 э, заряд болса 10-ға бөлеміз жетеу болса 7-ге бөлеміз деген секілді иә э, бұған байланысты мынандай бір сұрақ қарасып кеттік міне э, бізде заряд бір заряд екі зарядтар мен зарядталған бірдей шарлар бір біріне жақындатып қайтадан орнына келеді так көрсетейік міне қараңдар q тең q бірді қосамыз q екіге бөлеміз екіге иә так q 1 біріміз минус 5-ке тең q-ға тен қосылған ә, екінші неміз 7 q-ға тен, иә? бөлеміз екке. минус минус, минус береді бірақ үлкен таңбасы қойылады азайтылады сол кезде не болады ә, 2q бөлінген 2 так ол неге тен болады q-ға тен болады иә? екіме 2 мен 2 қысарып кетеді сол кезде q біріміз тен болады q-ға ә, ал q 2 екіміз тен болады ол да неге q-ға тең болады иә? ал енді арғарай, ал енді содан кейін екінші міне екінші және үшінші зарядтармен зарядталған шарлар бір біріне жақындатып қайта орнына келді. әрбір шардың зарядтарын тап енді мынау мен мына 3-ті түйістіреміз ол кезде қалай істейміз q тең q3 қосылған q2 дейміз бөлеміз 2-ке так q 3 іміз 5q қосылған екінші Q-іміз мынаны аламыз мынаны алмаймыз окей мына жерге шыққанда аламыз q бөлінген 2-ке так қосатын болсақ 6q бөлінген 2-ге сол кезде ә, тең болады 3q болады иә? ол деген сөз мына жерде бұл жалпы енді әрғайсында нешеден болсаңда, да q үшіміз тең болады 3q-ға тең болады q екіміз тең болады 3q-ға тең болады ответ q 1 біріміз неге тең болады q-ға тең болады q1 мына q2 мына q3 әрқайсысында осындай зарядтар болды деп қарастырамыз болды яғни осылай қарастырылады ал енді бізде келесі жалпы кулон кулон заңы деп отқанымыз не зарядталған екі дененің арасындағы яғни тартылу немесе тебілу күші бұл кулон күші деп аталады өткен сабақта айттық қой зарядтар егер таңбалар яғни аттас зарядтар болса бір бірін тебеді дедік әр аттас болса бір бірін тартады дедік яғни аттас деген сөз екеуі де таңбасы оң болуы мүмкін немесе екеуінің де таңбасы теріс болуы мүмкін ол кезде бір біріне істейді дедік тебіледі дедік ал әр аттас болса біреуі оң біреуі теріс бір біріне істейді дедік тартады дедік иә мысалы мына жерде суретте көріп тұрғанымыздай қараңыздар екеуі де таңбасы қандай болып тұр теріс болып тұр а то есть оң болып тұр екеуі бір біріне істеп жатыр міне осындай күшпен теуіп жатыр деген сөз ғой жалпы арасында күш бұл нені береді екен кулон күшін береді деген сөз бұл жерде q бір деп отқанымыз бірінші зарядтың таңбасы q 2 екінші зарядтың таңбасы яғни мынау модуль сызық бар ғой модуль дейді модуль деп отқанымыз математикада айтылған ғой модульден ешқандай не шықпайды ә, минус таңба шықпау үшін осылай модульге алып қарастырады екенбіз иә ал енді к деп отқанымыз не к деп отқанымыз не қараңыздар к деп отқанымыз пропорционалдық коэффициент яғни ол тұрақты міне тұрақты вакуум үшін электр тогы дейміз міне тоғыз көбейту оның тоғыз дәрежесі ньютон метр квадрат бөлінген кулон квадратқа тең екен өлшем бірлігі ал q деп жатқанымыз бізде заряд міне заряд иә өлшем бірлігі кулонға тең r деп жатқанымыз ол не екен екі зарядтың арасындағы радиус арақашықтық яғни екі зарядтың арасындағы арақашықтық ол өлшем бірлігі метрмен қарастырады екенбіз да енді осы жерден қараңыздар осы жерден біз r тауып көрейікші форма түрленген кезде так r тең болады не болады к көбейту заряд 1 заряд 2 модульге аламыз иә бөлеміз тек қана күштердің орны ғана ауысады иә f бірақ квадраттан құтылу үшін неге аламыз түбірге аламыз квадраттан құтылу үшін деген сөз да осылай қарастырсақ та болады ал енді келесі бізде айнымалы таразы айнымалы таразы деп отқанымыз не жалпы осы кулон өз тәжірибесінде зарядтардың зарядтардың металл шарлардан өзара тартылуы немесе бір бірінен тебілу процесін осы э, айнымалы таразы құрылғысымен анықтайды яғни зарядтар егер әраттас болса мысалы біз айтқан едік өткен сабақта мынандай мынау бүйтіп тұрған болса значит екеуі де е оң болуы мүмкін немесе екеуі де теріс болуы мүмкін сол кезде бір біріне істейді тебеді тебіледі деп айтқан едік иә ал егер былай қозғалса екеуі де не болады біреуі оң біреуі теріс болады дегенбіз яғни осы құбылысты кулон осы айнымалы таразының көмегімен анықтайды да яғни мына жерде қараңыздар ә, шкала мынау бізде жаңағы айнымалы шкаласы ал мынау зарядтардың шар зарядталған шарлар мынау міне оң теріс деген сияқты ал мынау бізде не беріледі ә, жіңішке кварцалық жіп дейді яғни осы жерден не істейді заряд келеді нәтижесінде не істейді мынау ә, егер екеуі де міне қараңыздар екі әр аттас болған екен бір бірін тартып тұр мынау тебіліп тұр деп осылай қарастыруға болады осылай кулон ә, зарядтардың бір бірінен тебілуі немесе бір біріне тартылу процесін анықтаған екен айнымалы таразының көмегімен так кеттік ары қарай енді жалпы электр зарядының өлшем бірлігі иә не екенін білеміз ғой кулон не үшін шарл кулон деп ашқан ғой в общем шарл кулон ашқан соның құрметіне өлшем бірлік зарядтың өлшем бірлігі кулон болып кетеді міне қараңыздар зарядтың өлшем бірлігі кулон деп қарастырамыз ал енді ары қарай кеттік міне қараңыздар ә, вот бізде ток күшіміз бір ампер болған кезде уақыт бір секундта ал зарядымыз бір кулонда жұмыс атқарады дейді бұны алдағы уақытта өтетін боламыз ал мына жерде енді біз білуіміз керек болған нәрсе қараңыздар біз жаңа айттық э, к деп отқанымыз не дедік к деп отқанымызды біз бұл вакуум үшін электр тогы дедік бұл тұрақты дедік иә мына жерден қазір кан табатын болсақ міне қараңыздар ә, күшпен арақашықтың квадратын көбейтеміз бөлеміз зарядтардың көбейтіндісіне сол кезде сол кезде бізде каның несі келіп шығады өлшем бірлігі келіп шығады яғни ә, күштің өлшем бірлігі кулон күшінің өлшем бірлігі ньютонға тең арақашықтың өлшем бірлігі метр квадрат өйткені квадрат болғандықтан ал екі зарядтың көбейтіндісі кулон квадратты береді нәтижесінде вакуум үшін электр тогының өлшем бірлігін осы анықтауға болады екен иә ары қарай кеттік енді бізде осы кулон күші мен бүкілем тартылыс заңы бір біріне ұқсас естеріңде болатын болса біз жалпы бүкілем тартылыс заңын жетінші класста қарастырған болатынбыз иә екі планетаның арасындағы бір бірімен тебіліп тұру процесі деп қарастырған болатынбыз яғни бұны бізде исаак ньютон ашқан болса ал кулон заңы зарядтар да солай біреуі теріс біреуі оң болса бір бірін белгілі бір күшпен тартады немесе екеуі де аттас заряд болса тебіледі деп яғни ә, заңдар бір біріне ұқсас тек қана мына жерде планета арасындағы күш болса мына жерде зарядтар арасында күш деп қарастырылады да түсіндіре алдық па яғни бұл заңдардың бір біріне ұқсастығын сіздерге айтып кеттік ал енді ә, нүктелі зарядтардың өзара әрекеттесу үшін бағыты мысалы жаңа айттық екеуінің де таңбасы не болса дедік міне таңбасы оң болса олар белгілі бір күшпен тебіледі міне қараңыздар екі жаққа қарай тартылып тебіледі арасындағы арақашықтық r ал біреуінің таңбасы оң екіншісінің таңбасы теріс болса бір біріне қарай қараңыздар бір біріне қарай тартылып жатыр яғни бұл не болады деген сөз ә, арасында күш кулон күші болады тағы да зарядтар аттас болса бір бірін тартады бұны біз суретпен ашып көрсетуге тырыстық ал енді есте сақтау керек болған бізде кішігірім нелер бар мысалы бір милликулон деп жатқанымыз оның минус үш дәрежесі кулонға тең бір микрокулон деп жатқанымыз оның минус алты дәрежесі кулонға тең бір нано кулон деп жатқанымыз оның минус тоғыз дәрежесі кулонға тең бір пико кулон деп жатқанымыз оның минус он екі дәрежесі кулонға тең яғни бұның барлығы э, бізде стандарт түрге келтірген кезде яғни былай осылай түрлендіреді екенбіз барлығы кітаптың артында бар иә түртіп қоямыз міндетті түрде бұларды иә есте сақтау керек болған нәрселеріміз ал енді ары қарай элементар заряд жалпы элементар заряд деп жатқанымыз не элементар заряд деп жатқанымыз өткен сабақта айттық зарядтар жалпы элементтер заряд элементар зарядтардан құралған дедік яғни элементтер заряд деп отқанымыз шкаласы қандай әріппен белгіленеді міне е әріпімен белгіленеді элементтер зарядымыз так біз мына ненің түсін өзгертіп алайық түсініктірек болу үшін міне қараңыздар мына элементтер зарядты мынандай бір әріппен белгілейміз дедік иә е кішкентай е оның таңбасы әрқашан теріс болады дедік келе яғни элементтер заряд ал ол тұрақты шама бір де алты көбейту онның минус он тоғыз дәрежесі кулонға тең бұл элементар заряд түсіндіре алдық па ал енді ара ары қарай бізде мысалы мына бір формуланы түрлендірейікші мысалы бұл жерде формула ашатын болсақ бұл формула бізге нені береді мысалы э, айталық зарядымыз мынау q деп жатқанымыз заряд мынау q деп жатқанымыз заряд иә ал n деп жатқанымыз заряд э, электрон саны деп қояйық элек электрон саны деп қоямыз электрон саны иә ал е деп отқанымыз жаңа элементар заряд элементар заряд окей енді қараңыздар бұл жерде мысалы бізде есептерде келеді жалпы ә, нені тап дейді бізге заряд беріліп қоюы мүмкін элемент заряд санын тап дейді да ол кезде заряд санын табу үшін n тең болады не болады зарядты бөлеміз неге Элементар зарядқа осылай форма түрлендіріп кетсек те болады екен да жалпы айтқан кезде зарядтарымыз осы элементар зарядтардан құралған ғой негізі осы бір де алты көбейту оны минус он тоғыз кулонға тең зарядтардан құралған да бүкіл зарядтарымыз элементар зарядтан тұрады деген сөз мысалы біз былай айтамыз ғой бүкіл дене ә, молекулалардан құралған деген секілді ғой молекула неден құралды десе атомдардан құралған дейміз дәл сол секілді зарядтар неден құралды дейтін болса біз не дейміз элементар зарядтардан құралған деп жалпақ тілмен осылай түсіндіре аламыз иә ары қарай кеттік енді бізде директрик өрісі дейді мысалы әрбір ненің мысалы суда да ток тасымалдайды су, су токты тасымалдайды дедік иә әрине тұзды су дедік сол жерде тұзды суда токтың тасымалдану процесі ол э, диэлектрлік өтімділік мынандай е әрпімен белгіленеді ол бір екінші ортада мысалы суда ғой ол су деп отқанымыз екінші орта болып есептелінеді сол кезде оның токтың тасымалдануы осындай диэлектрлік өтімділік е әрпімен белгіленеді сол кезде ол біз форма кулонның формасын алған кезде әрқашан оның несіне тұрады бөлімінде қарастырылады міне бөлімінде қарастырады нәтижесін осылай жазып кетсек болады түсіндіре алдық па яғни неше есе кем екендігін көрсететін шама міне түсіндіре алдық қой ары қарай кеттік енді ә, осыған байланысты бір есеп міне қараңыздар қарапайым тестте келген есепті ашып көрсетейік дедік иә мына жерде не табу керек күш табу керек мынау зарядымыз берілген ә, міндетті түрде берілген деп жазамыз иә q біріміз неге тең он нано кулон болса онның минус тоғыз дәрежесі кулон деп кетейік бірден иә заряд 2 екіміз тең бізде неге 16 көбейту 10-ның минус 9 не үшін минус 9 ұп кетті Үйткені, нана кулон деп отқанымыз 10-ның минус 9 дәрежесі кулонға тең болады деген сөз окей бірден жасып кетеміз ары қарай кеттік одан кейін ара қашықтық берілген бізде r 10 миллиметр деп отқанымыз неше метр болады бірден жасып кетеге. Иә? так миллиметр деп отқанымыз миллиметр бұл минус 3 болса ә, Олай болса, біз не істейміз? Мынан бірден қысқарып кетсек болады. Минус 2 дәрежесі метр десек болады, иә? бөлінген. Так, табу керек бізге F-ті. F, я? Иә? Так, формуламыз берілген. K, Q1, Q2 бөлінген R квадрат дейміз. Орындарына қоямыз. K деп атқамыз 9 көбейті 10-ның 9 дәрежесі. Көбейтеміз зарядымыз 10 көбейті 10-ның минус 9 дәрежесі. Көбейтеміз 16 көбейті 10-ның минус 9 дәрежесі. Так, бөлеміз 10-ның э, минус 2-ның квадраты, я? Иә? Ол деген сөз, так, 9 бен минус 9 қысқарты жөреміз. Сол кезде не қалады? Тиен. 9 көбейту, 10 көбейту, 16 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі. Астында, мұнай көбейтіні сөп көдетті, 10-ның минус 4 дәрежесі. Так, минус 4 бен минус 9 қысқарады, ақта минус 5 қалады, я? Иә? Нәтижесінде не қалады бізде? тоғыз иә тоғызды көбейтеміз неге ә, тоғызды көбейтеміз он онға көбейтеміз тоғызды көбейтеміз он тоқсан болады иә оны көбейтеміз он алтыға сол кезде мың төрт жүз төрт жүз қырық көбейту онның минус бес дәрежесі ньютонға тең болады деп осылай қарастырады екенбіз түсіндіре алдық қой иә кеттік ары қарай енді келесі бір есепті мынандай шығару жолымен көрсеттік сіздерге барынша түсінікті болсын деп зарядтар тапқан кезде міне ал енді негізгі бүгінгі сабағымыздың қорытындысы жалпы кулон заңы не екендігін айттық нүктенің заряды не екендігін айттық оның өлшем бірлігіне тоқталып кеттік және де ә, жалпы бір зарядымыз неге тең екендігін ашып көрсеттік және к яғни вакуум үшін электр тоғы не екендігін де айттық иә ә, элементтер зарядымыз неге тең екендігін айттық да ә, жалпы айтқан кезде барлығына жеке жеке тоқталдық бүгінгі қарастырылған негізгі ә, бүгінгі біздің тірек сөзіміздің барлығына жеке жеке тоқталып шықтық ал енді осы сабақтың қаншалықты сендерге түсінікті түсініксіз болған анықтау үшін бар болған төрт ақ есепті шығарамыз иә және де бізге жіберіңдер түсінген түсінбегендерің ә, сонымен қатар оқушылар бүгінгі сабақ сіздер үшін ұнаған болса міндетті түрде лайк иә басуды ұмытпаймыз достармен бөлісуді ұмытпаймыз шыққан ответтерді комментарий ретінде қалдырамыз ә, міндетті түрде ә, керемет комментарий қалдыруға тырысайық түсінікті болса түсінікті о мощный деген секілді ә, иә келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар